В этом году мне э, очень приятно рассказывать коллегам э, в разных городах нашей необъятной Родины о том, какое значение имеет электронная подпись для бизнеса, что она дает бизнесу, как ей правильно пользоваться, как делать так, чтобы э, не, не приключалось никаких неприятностей при ее использовании. И я надеюсь, что какие-то мои советы и наше общение пойдут на пользу, ну, собственно, людям. Добрый день, уважаемые коллеги. С кем мы еще сегодня не успели поздороваться, потому что на нашем стенде сегодня был большой аншлаг. Я очень рад тому, очень благодарен организаторам. И вообще очень здорово находиться у вас. Хочу вас поблагодарить, что вы в этом зале, а не в том. Поэтому а, вы заметили, да, название секции здесь про технологии, а я что-то про бизнес решил, да? На самом деле, тут э, среди вас есть э, безопасники, вот прям безопасники, безопасники. Поднимите, пожалуйста, то, что можете. А из бизнеса люди есть? Вот, вот. Поэтому, уважаемые коллеги-безопасники, все, что вы сейчас услышите, пожалуйста, расскажите, передайте а, людям вашего бизнеса для того, чтобы они сделали соответствующие выводы. Да? Потому что то, о чем я буду говорить, вам ближе, а для них полезнее. Итак, э, я работаю в компании, которая давным-давно существует на рынке. Мы работаем практически со всеми производителями а, средствами как безопасности, и банками, и поставщиками ДБО, и системой документооборота, в общем, практически со всеми. Мы поставляем наши решения о, по всем значимым удостоверяющим центрам, которые у нас существуют. Ну и со дня основания компании мы занимаемся импортозамещением. То есть ни одной сделанной за рубежом железки, там, и ни, ни одной написанной за рубежом софтинки мы не пробовали за всю свою историю чем, собственно, гордимся. И поэтому я берусь рассуждать на те темы, которые сейчас будем мы, а, я надеюсь, от, отклик найдут у вас. Итак, что дает бизнесу электронная подпись? Это такой большой вопрос, на самом деле. У нас тут конференция по информационной безопасности, а технологии электронной подписи таковы, что на сегодняшний день, вообще говоря, это является некой, даже не то, что бизнесу продают, да, это, это необходимость сегодняшнего дня. Это то, с чем мы живем уже каждый день там, на протяжении там, последних, наверное, 10 лет. С тех пор, как там, принимался первый закон об электронной подписи. И э, это те технологии информационной безопасности, которые уже четко вошли в бизнес, и э, современный бизнес без них практически невозможен. Что мы получаем? Да? Это самый главный невосполнимый ресурс, который мы экономим, это время. Согласны? Нет, согласны. А вы помните времена, когда бухгалтера ходили в налоговую э, эту самую инспекцию сдавать отчеты на бумаге? То есть сначала они убивались, там их на бумаге делать, потом убивались ходить их сдавать. Теперь это все происходит в онлайне, подписано электронной подписью. Экономия времени есть? Есть. И также во всем остальном. Это и, заключение сделок, и получение госуслуг – все, что угодно сейчас практически э, можно получить при помощи документов, подписанных, подписанных электронной подписью. Новые возможности в бизнесе, наверное, ваши компании тоже оценили. Да? Это и участие в торгах, например, когда вы находитесь в одном городе, заказчик находится вообще непонятно где, вы можете выступать как э, заказчиком, как поставщиком, как угодно. Соответственно, можно создавать эффект присутствия, да, то есть ваш руководитель, уезжая куда-то, может подписывать документы, которые ему присылаются, да, и, соответственно, его отсутствие практически может не сказываться на деятельности компании. Потому что раньше же было как, да? Кто-то застал там бизнес э, там, в 90-е годы, да? Руководитель уезжает, он что делает? он либо выписывает доверенности, либо оставляет пачку подписанных, пропечатанных листов. Кто, так, кто такую штуку застал? Помните, нет? Вот. А, к сожалению, сегодня нечто подобное происходит, о чем мы поговорим немножко дальше. Итак, в чем функция электронной подписи? Я говорю об усиленной электронной подписи, естественно, в терминах 63 ФЗ. Потому что, ну, как-то просили электронную подпись, электронную подпись считать, ну, наверное, не очень хорошо. А, принимаю ставки, кто первый скажет, в чем главное. Это одно из. Это целостность и неизменность документа. Да, то, что отлито в граните, оно, то есть это гарантия того, что документ сохранился в том виде, в каком он был подписан. Чем обеспечивается эта штука? Кэш-функция. Пардон? Кэш-функция. Она не обеспечивает э, контроль целостности, она может только показать, что э, подпись неверна и изменения были, но защитить она это изменение не может. Правильно ли? Совершенно верно. А, То, что отлито в граните, можно поменять легко. Да, но потом мы этому просто не будем верить. Ну, да. Потому что мы посчитаем от него хэш, сравним с тем хэшом, который был в начале, и поймем, что что-то пошло не так. И как это в том анекдоте, говорит, где-то меня кинуть пытаются, но где не понимаю. Тут вот сразу все понятно, что документы поменяли, и все нехорошо. И, соответственно, вычисление электронной подписи да, считается, вычисляется она от значения хэша. Ни один нормальный человек не будет собственно, использовать алгоритм подписи для того, чтобы Э, вычисляет подпись от всего документа. А, кстати, вот такой квест небольшой, да, не, не квест, квиз, квиз, да. А, кто первым придумал электронную подпись? Самый известный алгоритм ну, электронной подписи. DSA. Ну, а как? DSA, который алгоритм. Нет, DSA нужно потом передать. Нет алгоритм. Теперь это система для людей. Точно. Вот вы знаете, да? А я был тут на прошлой неделе э, в этот самый, на PGI форуме. Некоторые сотрудники удостоверяющих центров до сих пор уверены, что это были Дифи Хелма. Вот, они придумали алгоритм обмена ключами, А RSA, собственно, вот, э, Ривест, Шамир и Адальбан, это вот те ребята, которые дали нам собственно, то, чего давно хотели все. А DSA это уже потом, дальше там, дальше появилось. Да, сейчас у нас в моде алгоритмы, которые аналитически кривые. Коллега говорил, неотказуемость. Да? Если вы не согласитесь, они вас зарыжут. Чем она собственно, обеспечивается, да, она обеспечивается тем, что мы как бы должны гарантировать, что один конкретный субъект, человек, владеет ключом подписи. Больше никто. То есть мы по умолчанию считаем, что этим ключом владеет один человек. И если этим ключом кто-то подписал что-то, то, чего бы настоящий владелец не хотел, отвечать по умолчанию будет тот, кто, собственно, владеет ключом. Поэтому нам, как безопасникам, очень бы хотелось, чтобы ключ подписи существовал в единственном экземпляре и хранился до того, собственно, кто им владеет. Да? Как где-то там в конце 80-х, в начале 90-х там была такая штука, как персональный компьютер на 12 персон. Вот не должно быть электронной подписи на 12 персон. Ну и не отказываюсь, конечно, да, потому что и установление авторства. Это очень важная функция, да, и, собственно, мы можем установить а-, авторство по сертификату, включая проверки электронной подписи. А что у нас является источником доверия к электронной подписи? ЦЗ, но он сам по себе не существует, да, ну то есть он, конечно, может существовать, но доверять ему не обязан. Да, да. Невозможность подделать алгоритм э, простыми способами. Ну, это на самом деле как не вы такие причины, да, там, э, трудновычисляемость и так далее. Но на самом деле это э, источником доверия в основном служит законодательная база у нас есть 63 федеральный закон, да, на основании которого мы можем доверять удостоверяющим центрам, которые выдают сертификат ключа проверки подписи, и, соответственно, несут за это ответственность. И если что-то пошло не так, то им, ну, можно ли что-то предъявить сейчас людей, как эксперт, скажите? Можно, но в тюрьму не поставят. Черт, <laughs> я так надеялся. Хотя инциденты, да, бывали, такие интересные. Ну, это я в своей секции расскажу, да, есть да. очень крутые Прости, Простите, Евгений, не буду ваш хлеб отбирать. Итак, а, ну, поскольку все-таки я представитель вендоров, да, пару слов расскажу о том, что а, у нас есть, да, а это, по сути, аппаратное устройство, которое является средствами электронной подписи и а, всякие софт их окружающий, Флагманом является криптограф... Э, устройство, которое построено на криптографическом ядре Рудокинса по 2.0. Основные особенности состоят в том, что там реализованы новые, свежие гасты электронные подписи 3410, 2012, 3411. А кто знает, с какого числа нельзя использовать старый алгоритм электронной подписи Марат Маликов знает, но ему положено знать по штату. Не, не знаете, да? С 1 января 2019 года использование алгоритма 2001 года не допускается. Соответственно, у нас сейчас происходит а, завершающий этап переходного периода, когда наши любимые удостоверяющие центры уже должны будут начать выдавать сертификаты на ключи подписи по ГАЗДам 2012 года, но почему-то это до сих пор не происходит. Видно, там что-то Минкомсвязь не подписывает корневые сертификаты. То есть Минкомсвязь сам еще не перешел 2012 год. Вот. А, ну и, собственно, тут э, долго рассказывать не буду. Могу на стенде рассказать. Значит, а в криптографическом ядре Докин ЦП 0,0 основными, основными вещами, да, кроме криптографических алгоритмов, э, такими вот фишками является это работа с неизабеканными ключами подписи, которые нам гарантируют существование его в единственном экземпляре, о чем мы говорили, и, соответственно, там генерация, хранение, использование, применение, собственно, происходит без извлечения ключа подписи в оперативную память компьютера, в операционную систему, он не попадает, соответственно, он э, там не ловится. Вот. Ну и применяется это для электронной подписи и для двухфакторной аутентификации. Очень хороший правильный Со всей линейкой прошу, пожалуйста, к нам на стенд. Мы с Маратом Казиевым вам с удовольствием все покажем, дадим потрогать, расскажем. Не хочу на это тратить сейчас время. Единственное, что ну, картинки как бы намекают, что все существует а, в различных форм-факторах, с различными интерфейсами, ну, практически почти на все случаи. А, два слова о стыке технологий. Как бы сверху понятно, это прикладное программное обеспечение, это система оборота, это э, ДБО-система, и так далее, и так далее, где, собственно, пользователь применяет электронный кодекс. А дальше э, все, что обеспечивает возможность применения в прикладных э, системах, это всяческие библиотеки, плагины и так далее, и так далее, все, что мы поставляем с нашими э, устройствами. Отличная штука сейчас идет, это э, удостоверение сотрудника цифровое, да, когда у нас на одном куске пластика и, э, собственно, фотография, фамилия, ключи электронной подписи, ключи аутентификации, э, для скуда. То есть все у сотрудника в руке, на шее, там, на веревочке. Отличная штука, очень всем рекомендую. Так, теперь э, о гигиенических факторах. А, человек психологически э, существо достаточно инерционное, согласитесь, наверное, да? Кто знает, когда а, хирурги впервые начали мыть руки перед операцией? Я не говорю про э, вот это вот все вымывание да, с перчатками, вообще в принципе мыть руки. ну, чуть пораньше, в середине 19 да, вот всю историю человечества человек не находил угрозы в грязных руках хирурга. Сейчас у нас технологии и жизнь изменяются настолько быстро, что мы не успеваем осознавать там новые возникающие угрозы. Да? Если вы рыч рычащего тигра увидели, да, ваш там вот этот вот мозг ваших предков, да, вам подскажет, что лучше бы это самое свалить. А когда вы э, кликаете там на какой-нибудь баннер, у вас, ну, у вас, не, не у вас конкретно, да, я надеюсь, что у вас есть здоровый паранойя присутствует, у человека, да, ну, скорее всего, не возникает ничего такого, что он нажил себе каких-то неприятностей. А в результате там получит, приходит там Вася, Петя и просит себе денег. Вот. А Какие у нас гигиенические факторы касаются электронной подписи? Это, во-первых, доступ к электронной подписи, который, собственно, либо паролем закрыт, либо пин-кодом, если это аппаратное устройство. Не надо делать чего? Хранить их вместе с электронным Это правда. А с пин-кодом чего не надо делать? А в первую очередь не оставлять его дефолтным. Потому что там в 95% случаев происходит именно так. Как э, с фабрички карты или токен получен, так и остается. Вот. Передавать, естественно, тоже не надо. А, по поводу передавать, э, самый, один из самых частых вопросов у нас в техподдержке, как мне сделать электронную подпись на 50 персон, да, приходит генеральный директор и мне велел, чтобы вот эти 50 человек на терминальном сервере имели возможность пользоваться его квалифицированной электронной подписью. А квалифицированной подписью можно подписывать что? Да практически все. И э, вот генеральный директор там, и владелец, собственно, ключа подписи должен себе четко отдавать отчет да, в том, что э, если он сделает вот так, то однажды он может прийти домой, а там живут чужие люди. Потому что его квартира была продана с использованием, с использованием его квалифицированной подписи. Или там какая-то другая собственность, неважно что. Именно поэтому каждый человек должен, вот, собственно, из руки вот эту штуку не выпускать. Спасибо. Теперь можно я послушаю ваши вопросы. Давайте поблагодарим докладчика и вопросы. Если времени у нас осталось. Есть вопросы? Можно вопрос общий? Да, конечно. Вы обращались вначале к технарям, сказали, что надо что-то бизнесу передать. Я вот готов своему бизнесу что-то передать. Что передать? Спасибо за вопрос. Помните, а, был такой писатель Лесков, и у него было произведение а, «Левша». Да? А, что там Левша перед смертью говорил? Передайте государю, что в Англии ружья кирпичом не чистят, а то они от этого стреляют не в ту сторону. Передайте, пожалуйста, вашему бизнесу, чтобы берегли свои ключи подписи, как зеницу ока. Не выполняйте преступных приказов, ой, пардон. Ну, в смысле, когда вам говорят, э, вот, что там, дайте на 50 человек доступ, надо объяснить руководителю, что дорогой господин руководитель, вы сейчас сэкономите там 3000 на сертификате для доверенного лица, да, уполномоченного, но попадаете на такие риски, на какие, в общем, наверное, не очень хотелось бы попадать. Я ответил на ваш вопрос? Для этого есть регламент работы с электронной подписью в нормальной организации. Совершенно верно. На бумаге. На бумаге. Для этого надо а, иметь полномочия производить, осуществлять контроль за выполнением регламента, верно? Вот эти полномочия надо получать. И, э, соответственно, какие-то последствия должны быть для тех, кто его не выполняет. Согласны? Ну что ж, все, спасибо. У кого еще вопросы будут? Да. Мы тут до конца с Маратом обращайтесь. Спасибо. Спасибо.